गणपती बाप्पा गुड मॉर्निंग मित्रांनो मी रोशन पवार आपल्या या यूट्यूब चॅनल आपले स्वागत करतो तर मित्रांनो आज तुम्हाला गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि सुद्धा आता गणपती बाप्पा येणारच आहेत आणि त्याची या बघा जोरात तयारी चालू आहे आणि मित्रावाले रेडी झाले रिशू ओपन पण झालं आहे ऋषभ पण रेडी झाला आई आई रेडी झाले आई आईसुद्धा रेडी झाले आणि आज आपण आहे मामाच्या घरी तर आणि हे बघा आपली तिथं आलेले ते होते तर तर यावर्षी तिकडेच गणपती बाप्पा बसणार आहे आणि हे बघा आमची लाजरी आणि की देवाने मला दाद दिले तर फ्लिप होत नाही तर आपलं आता तयारी झालेली आहे बाप्पाच्या आगमनाची आणि आता आपण चाललो आहे आगमनाला तर चला कुठून द्यायचं आहे कचरा कुठे टाकायला कुठे टाकायचा कचरा अरे आधी राहू वाटलं आल्याच्यानंतर टाकू वाटलं बाहेरच राहू आला तर घेऊन जाईल ना तर तिथे आमचे लिफ्ट आहे तर लिफ्ट काय लवकर येणार नाही आहे आपल्या सिडीने जावं लागेल आपला चला ते हातात घ्यायचं असतं खिशात ठेवतं त्या इकडे द्या गणपती नमस्कार तर आम्ही आहे आता आपला या गणपती हे आपलं गणपती बाप्पाची मूर्ती आहे आणि आता आपण हे सर्व हार वगैरे घालून झालेलं आहे आपली मूर्ती कशी आहे तर तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा आणि हे पप्पा आता पूजा करतात आणि आपल्यासोबत रिशूसुद्धा आलं आहे रिशू दाखवला रिशू रिशू पूजा करतो की नाही आणलंच कशाला ते मग उडवणार का उडाव पप्पा पण आहेत आपल्यासोबत आता आपण आपले करा नीट कर सरळ करा सरळ पकडायचा असं हा हां सरळ पकडायचं हां हा तिथं पाहिजे हा तिथं लावायचं आहे लावायचा हाताला हात हा त्याला सुद्धा शिकावं लागेल आपले प्रथा वगैरे तुझे बोल गणपती बाप्पा आवाज नाही तुझा यार चला लिंकू आता आपल्या बाप्पाला घेऊन आता आपल्या घरी सुद्धा जायचं आणि आपल्याला इथून रिक्षाने जाय जायचं आहे कारण ते आपल्यापासून जे घर आहे त्याचा लांब असणार आहे सो जाऊया आता मित्रांनो आता रिक्षा बघावी लागेल आपल्याला पुढे जा गणपती बाप्पा

माहितीच ना अरे असं काय तिकडे तोंड जायचं हा तर काय काढला पण नाही सुंदर हो, करायचं मला नाही लावून देऊ खोबरा किसते आणि इथे आपला अरे हे कुठे गेले अरे मशे ये का आता काय करतोय आणि बाकीचं मोदकासाठी लागणार सामान तयार आहे आता हे आई थोड्या ती घेणारच आहे मोदक बनवायला हे आमची एक आहे ती नाचते आहे बघा ती कुठे पाडणार आहेस आमचे बघा चिल्लर पार्टी इथे विजय गेम वगैरे खेळण्यामध्ये

गावचा माहिती आहे तरी म्हटलं मधी कशी नाही म्हणजे? तुमच्या आधी रात्री रात्री चेहरा नाही नको काळजी करू आहे चेहरा आहे काय तर हातामध्ये दाखवत हे आमच्या बायने बनवलेले आणि हे आणि हे आईचे हँडमेड हे बघा कशी बनवते बघा कोई तर सिखा इसको आके इधर पे स्माईल म्हणून चेहरा देत नाही हसून नका जरा चार देवच कंट्रोल वगैरे करता आता आता तर आपल्याकडे दोन टाईपचे मोदक बनतात असं काजू वगैरे असं नाही काय तर एक आहे हँडमेड आहे आणि हे मशीन मेड आहे तर आता हे साचा ना म्हणतात त्याला साचा आमच्या हे न्यू जनरेशनची पोरगी हँडमेड बनवते आणि ही ही जुन्याच्या जमान्याची बाई ही मशीन मेड बनवते म्हणजे बघा किती आपल्या घोर कलयुग आले म्हणजे काय करू शकतो म्हणजे आजकालच्या जमान्याला तुमच्या कुठे गेल्या बघा आहे बघा आहे तसे चांगले आलेत